na naman! Paano naman ako? What's up friends? My name is Leon and you're watching Leon Guerrero TV. Papunta kasi kami ng Avenue of the Stars. So from Simsatsu, ano kami, naglakad bang, Google Maps, 24 minutes na lakaran. Malapit na kami. Tabi na kami ng ano, dagat. Ibig sabihin, malapit na kami sa Avenue of the Stars. Ayan, sabihin ko naman pala. So medyo haggard-haggard na tayo. So ayun, hahanapin muna namin pero nasa gilid na kami ng dagat. So dito na 'yon for sure. So mag mag-restart ka ng Google Maps mo. ayun. Ah, ganda ah, ganda. Ganda. Ganda pag ganitong yellow light, no? Tsaka tingnan mo. Hoy, ganda! Ganda! Ang ganda! <laughs> Kami, sabi niya the stars. Start na to, no? Uh -huh. Ayan na, may nakalagay. So, doon yung The Peak, yung pinuntahan namin kahapon. Ayan, si Bruce Lee. Hello, Bruce Lee! <laughs> That's Bruce Lee! So, shopping na naman si Cha. Daming pera ni Cha. Siyempre kami sa Avenue of the Stars. Ganyan lang siya. Hindi natin ito. Tapos diretso tayo ng Tapos yan sa likod. Para na Parang Manila Bay. Baywalk. Diba? Ay, lakad yun! Telok kiki na naman! Paano naman ako? Kung alam nila kung ano ginagawa ko dito para makapagpadala ng pera. College graduate ako pero nag-iisis ako ng inidoro dito. Kinakain ko kung ano lang binibigay sa akin. Sabihin nyo na, ambisyosa ako pero I, I am more than this job. I want more than this job. <laughs> Catherine Bernardo, bilang Joyce. ah. Kumakapit Hello, love. Goodbye. So galing na kami sa Avenue of the Stars. Nag-acting-acting doon. <laughs> Tapos, papicture kay Bruce Lee. Ngayon nandito na kami sa Temple Street Night Market. So, Magda night market kami or at saka at ayun na oh, nagsimula na dyan ang night market mga inuman din oh so same lang ng style ng Changi katulad kahapon dun sa latest market ang style dito ayun oh gabi malapit sa mong Austin Station. Kung yung kagabi, malapit siya sa Mongkok Station, yun yung ladies market ngayon sa Austin Station. Oh. Naman ito, malapit. Yan. Same lang, mga paninda. Oh. Parang sarap ng mga pagkain dito. Ayun yun. Ang laki ng pansit niya, oh. Mas pwede ding uminom. So, ayun na nga. May mga nabili naman kami dun sa ano. Ano nabili mo dun sa night market? Cup. lang ng may nakalagay na Hong Kong. Ayun, ang oh, Wiyok Tea. Ayun. Oh. Tapos, mga bag. Bumili si Shang. Ayan, mag-milk tea si Cha. So I think that's for today's vlog. And see you tomorrow. So if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome and hit much love yourself.